Bali ana bocah lanang seneng cah wedok saking cintane sing wedok ya babe bombas iki dianggap parfum dhek. Makanya nek jare Syekh sing terkenal namanya Syekh Gombloh radhiyallahu anhu. Kalau cinta sudah melekat telek kucing rasa coklat, incere bakul kudung lah kok tangane nrites. Demak demek kudung. Iki meskipun wong wedok orang ngomong ini sebenarnya sudah komunikasi, Pak. Nek wong lanang cerdas ya cukup duitnya, nek apa yang mbok tuku. Mergo Mergo sebenarnya komunikasi meskipun rasa ngomong, nek wong lanang rasa gas, tangan menggelatak. Kurang penggawean, demak demek hidup. Ibu, jenengan masak ten pawon, kompor karo goreng tempe sayang sayang sayang sayang seng. Ha bojone sampean kok nglibet ana pawon. Angger incer samane didudul bokong sampean. Dul. Keliwat kembali didudul bokong. Dul. kelewat balik dukung pokok ludul pokoknya dul iki ora usah ngomong tapi sebenarnya komunikasi nek wong wedok sing ora cerdas eh tak sawat gulek-gulek kapok engko ora wong repot to ya dudal dudul bokong tapuk parut pisan mergo ora paham nek sing paham komunikasi wong wedok cerdas kompor pateni cetek tangane wong landang candak cek seret no kamar ayo pak ngajak apa kowe pak tapi rasa gosotel ini sebenarnya komunikasi wisan aku tahu bedok bocah ber dulu orgas meruntus sendiri terus tak takon berkonti ningali orgas ini nah kok meruntus berutusan joget tuh kula meruntus joget tuh kula orgas apa sembuh dulu betul ngertos penyanyi ini siapa duko asyik buat joget ini lagu apa betul ngertos jadi ora penting orkes apa, penyanyi ini apa, lagu apa, ora penting roh, sing penting juga komunikasi ngono kuwi komunikasi rasa ya tunggalnya bapak ibu sama nek bengi-bengi gara PR bahasannya komunikasi ini rasional ora hmm gak rasional blas ah uh eh takokno guru bahasa Indonesia apakah arti dari ahuh? uh enggak nak dijawab karo gurune ndak penting sampean ngerti aku ah, oh, itu yang penting asik bila komunikasi kali aku sama nang ngerti rapopo mulane para sahabat niku idza dzikrullah wajilat qulubuhum begitu disebutkan asma Allah gemeter atine maca Quran yang ngono Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngimami kapan maca surat wayahe nerangno neraka mesti semaput Finari jahan kelimpruk semapo. Jadi kapan saya dina aling imami, ini mesti sahabat nungguri sana persiapan. Ayo persiapan genteni, ini mesti semaput tarik sitok gitu. Mesti semaput ini. Sahabat itu kemeduro. Sayyidina Umar yang maca Quran, wailul lil mutaffifin lagi wailul lil geblak. Nah wong saiki ngimami tambah lagune digawe gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i ngarang kitab lho nulis jahanam ini telung ulan orang ngebaro. Nabi angger lagi nulis je ngeleles semaput sadar wudhu apa nulis nih je semaput mergo dhek apa nulis jahanam isa urunge nulis lho ketok neraka bulat bulat nang Nanti saiki jahanam itu di Diukir ora karo-karoan ngono Makanya Ibnu Sa'ad niku nggih maca Quran kape alam tara annallaha anzala minas samai ma'an ku serbane dige rumangsane udan deres. Masya Allah penghayatan karena penghayatan niki nah Ramadan niki Bapak Ibu Syahrul Quran kula jenengan niki mlebet bulan Ramadan bulan di mana Allah kasmaran Allah jatuh cinta dengan membabi buta cinta buta cinta sing gak ana ukurane seneng pol-polan cinta kan enten ukurane to tapi nek bulan Ramadan Gusti Allah cinta gak ukuran pol cinta saking cintane Gusti Allah tenggini ulan Ramadan ngantek kanjeng Nabi dawuh la khulufu famisyaimi abdiya indallahi min rihil miskin basine abape wong sing poso ini mungguwe Gusti Allah lebih harum daripada parfum ya, cinta buta atau namanya tunggalnya ada bocah lanang seneng cah wedok saking cintane sing wedok ya bape bau ini dianggap parfum deh makanya nek jadi syekh yang terkenal namanya Syekh gombloh radhiyallahu anhu kalau cinta sudah melekat telek kucing rasa coklat itu tenang awang cinta ngetok lebok dianggap tape kukul jadi bintang di langit wajah tanpa bin tanpa kukul bagaikan langit tak berbintang tapi ini keriput dianggap ombak samudera wong cinta galak kecut ya rasa jeruk nentut basin ya aroma durian ya ini sebabnya nganten nanyar kan cinta-cintanya saya kuat-kuat era karuan yang wedok ngentut tit lapor dek ngentut eh, mas <laughs> manis deh menjajal nih wis tua yang ini kisah apa cinta wong wedok tidak mengaku ses ngurang arah manis deh sebab pangan ini batang bawa rajin itu Allah nikutin bulan Ramadan luar biasa cintanya orang cinta biye 10 dino pertama ini kali nyongsok Ramadan tuh gitu Ini tak tambah saya dek. Sepuluh dino pertama, rahmatik Gusti Allah disono gembrojok tenggene tiang-tiang mukmin. Sepuluh dino pertengahan, maghfirah Allah, pangapurane Allah disiramno nanggone dosane umat Kanjeng Nabi. Sepuluh hari terakhir bebas no sangka neraka. Wong-wong sing dicap dadi penduduk neraka niku oleh grasi bebas tanpa syarat. Alhamdulillah. ibadah ganjarannya ditikel tikel no piye jajal lawangnya suarga dibuka blok seamba amba nih setan setan dibondo lawangin rokok tutup sak rapet rapet te. ibadah sunnah ganjarannya podokaro wajib ibadah wajib ganjarannya ditikel no pitung sekian ratus ribu sekian ratus juta bahkan tak terhingga tikelane sangking katai sumtuhu tasbihun wong posoknya meneng tok yang bodoh karo maca tasbih meneng gak wah apa-apa mbek duweh ini malaikat sing pegelen nulis subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah padahal wong mek duweh ya malaikat sing pegelen nulis pisan wa nafasuhu ambekane padha karo zikir ngantek naumu saime ibadatun turune wong poso lho dicatet ibadah turu lho ditulis ibadah tapi ngene iki sampean salah paham nggon nang Angger awan melayu nang masjid ngelone cagak iki. Apa maneh melek munggu ibadah? Ya Allah, ibadah suci ganjarannya tikel sewu. Paling saidik niku. Saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Poso sedina luwih utama timbang poso sewu dina. Lho, maca subhanallah pisan ulan poso ya padha karo subhanallah ping sewu. Saman kok terima maca subhanallah, padha karo subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah maca Quran khatam pirsan, khatam Quran pisan padha karo khatam Quran ping 1000, salat jamaah pisan padha karo jamaah ping 1000, salat tarawih pisan padha karo salat tarawih ping 1000. Ya sampean pisan nae wis padha karo ping 1000. kan sone paling ngono kuwi. Ya Allah, jajal. Sedekah siji padha karo sedekah 1000 lho. Saman mau astagfirullah pisan, astagfirullah kuwi padha karo stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop 1000. Saman sedekah gudang goreng sitok oleh ulan poso, uncal notah darusan kelotak kena ndase. Nah kuwi padha karo sedekah gudang goreng sewu tak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak masyaallah. Tapi nggih ngeten Bapak, Ibu, nuwun sewu, seneng cinta kuwi wis kadung jero tenanan ngono kuwi begitu dikhianati, kadung disakiti, bencine ya pol-polane. Nah, wong cintane tenanan kadek disakiti, dikhianati, gedingnya ya pol-polan. Makane bulan Ramadan awan-awan kok eneng wong jarak ora poso tanpa udur syar'i moka niki menurut hukum fikih moka sedina, disauri sedina, beres tapi di pandangan Allah di hadapan Allah tidak akan terkodok ora iso lunas senajan mbok sauri setahun penuh lek ngoposo nyauri sedina tok mergo saking gregetene Gusti Allah disauri setahun ora lunas Mereka Allah saking ini Nah ini Ramadan bulan yang datangnya selalu disambut dengan sepanduk marhaban ya Ramadan selamat datang ya Ramadan tapi kepergiannya tidak pernah diantar dengan selamat jalan ya Ramadan aku rong tahu tuh ono sepanduk kok akhir poso nang selamat tinggal ya Ramadan rong tuh tumon Nah, ini sebenarnya leran kene gawe sepanduk ya tampil beda. Nang gambar tangan tulis selamat tinggal ya Ramadan dan Lo mesti ini kepergian Ramadan lebih patut untuk kita tangisi daripada kedatangannya yang kita gembira. Awak dewe ketekanan poso bunga, ketinggal poso kudu. Masya Allah, susah ya luwih nemen. Para salafus ini negusian, nah apa ditinggal Ramadan, ten akhir Ramadan, dan nangis kabeh berat berpisah dengan Ramadan nangis kabeh ya kaya wong leran anggere akhir Ramadan mesti sing lanang do nangis anak anake jalan kono kelambi bojo blonjone njaluk akeh ngono kuwi maka sing kula jenengan bayangno ya apa dendame setan gregetene setan ra arwan kan Ramadan niku setan dibondo dibelenggu ora iso mbodo wong dhek PHK saulang makanya kapan awan-awan anek wong leran kulon wong lanang no warung ngopi ambek rokok jedal jedul kuwi ra mergo digodho setan ya wong kuwi ratune setan. Wong kuwi ratune setan. Mulane nek ning wong ngono ku rasa wedi karo setan, malah setan sing wedi karo sampean. Nah, saurunge Ramadan niki Bapak Ibu, kula sampean nika tembange ilir-ilir. Ilir-ilir ilir-ilir. Kula sampean lagi ilir-ilir ngene iki. Ngertos ilir Bu nggih? Ilir niku tepas. Cuwepet tapi polahe ra karuan, muncak mantit, mobat mabit ngalor, ngidul ngetan mulon murak marik. Iki gambarane tiyang nyambut gawe jenenge wong urip golek sandang pangan ya ngamalno P31 pergi pagi pulang petang po yang payingan pontang panting pantat panas perut perih pinggang pegel pala pusing petita petiti pendelak pendelik peringas peringis penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang apa sing digoleki sing digoleki omong ya, tandur sing ijo royo-royo kuwi tandur sing sumilir sing ijo royo-royo kuwi maksude urusan weteng tak sengguh penganten anyar kuwi urusan ngisore weteng ini kok ranya out sampean jadi oleh ilir iler sing digoleki mek loro tandur sing sumilir tak ijo royo-royo kuwi urusan weteng tak sengguh penganten anyar urusan ngisore weteng lah selama Ramadan ki poso urusan weteng urusan ngisore weteng diempet ya kuat Pak ora kuat yang ora kuat lho apa wong setahun dikek urip 365 dina utuh dibawani saulan bloko kok mok ngono kok pengen mlebu swarga kaya mbel gedes jenenge makanya akhir targetnya Ramadan itu supaya kalau saman iso idul fitri kembali fitrah apa fitrah? menjadi manusia yang manusiawi apa manusia yang manusiawi? dodo mendur dodo ono hati kanggo dikir, sirah ono utek kanggo mikir iki sing manusiawi nah, sing mengisor, dodo mengisor ki weteng karo isine karo ngisore weteng ku hayawani kewan niki menungso sing manusiawi sing idul fitri sing kembali fitrah niku sing mendahulukan dada ke atas untuk mengendalikan dada ke bawah jajal kira-kira mas-mas mbak-mbak sing nom-nom sama milih sing di urusan dodo mendhuwur karo dodo mengisor kira-kira sampean milih sing ndi misale nenggone panggonan sampean enten dua acara waktunya bersamaan tempatnya berdekatan sama-sama gratis dan tidak ada paksaan sing siji pengajian manggone ning masjid sing ngiseni Anwar Zahid ngiseni ati ben sensitif ngiseni utek ben kreatif hijine dangdutan manggone no lapangan ditekane artis goyangane erotis Julia Perez Dewi Persik Nita Talia Uut Permatasari Trio Macan ngapal kancaku kabeh kok kuwi mengisi perut biar kenyang menggugah yang di bawah perut biar terangsang ayo jajal mas-mas mbak-mbak kira-kira saman milih undi Insya Allah nek tahleran leran milih pengajian nih, eh, sing ditinggal anek meng urusan eh suwelasulan di luar Ramadan mulai syawal sampai ruah kalau zaman ki akeh ngurusi dodo mengisor mbok saulan Ramadan ki ayo sementara dikesampingkan gue menting no dodo menduwur Kula pun wong salwangsul matur, ajine menungso, menungso dadi aji ku ya mergo dodo menduwur iki. Nek dodo mengisor kula sampean ku kalah karo wedhus. Pun sering kula aturno to, sering kula contohno to, pensiunan sate kalih pensiunan suket niku nek cara ten Palang mriki larang bundi Pak regane Pak sate mlebu wetenge ustad diproses sesuk metu rupane kuning anget suket mlebu wetenge wedhus diproses besok metu rupane ireng ya anget terus karo karone dipemeng ngantek garing kemringking terus dikemasi diwadai plastik sing apik dikai cap sing rupane ireng dikai cap wedhus berjenggot sing rupane kuning dikai cap ustad berjenggot kira-kira jenengan nek pengen tuku rabuk ngoten milih sing pundi Pak sing cap ustad berjenggot kuwi makanya ayo sementara niki niku dimpet supaya bocah hangon bocah hangon penek no blimbing kuwi lunyu lunyu penek no aboto kaya apa ayo dilakoni kanggo basuh dodo tiro tazkiyatun nafsi nyuceni hati ngersi hati romandon kangge ngersi hati kulo penjenengan sedoyo kanggo mbaso dodo tiro kumitir bedaing pinggir kalau sama nakeh dosane mulut dondo mono julumatono ayo sing sergep istighfar jaluk ngapura nunggu gusti Allah enten petang kalimah yang paling baik kita baca ketika bulan Ramadan sing loro disenengi Gusti Allah sing loro disenengi menungso apa sing disenengi Gusti Allah asyhadu alla ilaha illallah kalih Astaghfirullah niku disenengi Gusti Allah sing loro disenengi menungso nas alukarido wal jannah karo wa naudzubika min sakhatika wanar niku dikatah-katahaken neh maos istighfar kanggo sebo mengko sore nek wis wayang ngadep ngersane Gusti Allah nek kula sampean ngadep ning Allah kok kondisine resik ya surah oh surah Hore wong ra ngurung ya ape rono kabeh aku lan jenengan iki sok-sok sing dieling-eling mok lahir tok matine akeh sing lali padahal ibu-ibu ngapunten jenengan nak ya sering ngelayat to Bu nggih Bapak-bapak jenengan nggih sering takziah dijawab kok do ngleles iki ya jenengan nek tempat melayat tempat takziah ngoten niku apa ya sing ditakziahi mesti luweh tua umure sing mati-mati niku apa ya wong tua-tua tok ibu nate bu jenengan melayat wong sing luweh nom nate lah mas-mas mbak-mbak sing nom-nom niku pun do siap dilayat nopo dereng eh sing mati-mati kae apa ya melarat-melarat tok to ana sing sugih bareng kira-kira dhisik endi matine sing sugih karo sing melarat non Nah, bapak-bapak iso sok kadang-kadang dongane iki lho iso lali nek ndonga muga-muga bojoku mati sik ngono. Padahal kancane sing akeh ku sing mati ya lanang dhisik, nggih to? Rata-rata matine dhisik wong lanang kok oh, kakek disentake wong wedok. Sing nom-nom sing urung rabi ku rumangsane tenang-tenang alah aku sik suwe aku urung rabi matine sik suwe. Ten gene palang mriki anten bocah sing urung rabi mati. Lha iya, wong mati niku padha karo kelopo ngono kuwi kok. perjalanannya kelopo kelopo ini kono sing tesih manggar terus dorontok ono sing gede sidik jadi bluluk ceblok gede maneh jadi degan gogrok gede maneh metu santene diogrok ogrok tapi ono siji loro kelopo sing wis tuwi kunting bukek kisut kecepit blokang dinteni ra ceblok ceblok bajing ora tedas diogrok ogrok ora kenek api dipenek wegah mati yang menukui ono ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran bahkan tidak jarang digugurkan ada yang lagi lahir procot lo dicitet, dipeletet ditekek, ditekidek, diceceli ndek-ndek ada itas kresek bocah cilik mati nggih lumrah, remaja mati nggih kathah, wong tua mati nggih turah-turah. Tapi ana siji loro sing awet, ra mati-mati pantarane wis resik dhek sik mora mare. Biasane wong kunting-kunting ngono rada awet uripe. Sing lemu-lemu cepet matine. ya cara klopo ya kecepet blokang nggih mungkae Izraile kelalen lho ngeten iki wong mati niku sapa wae pantes ora ana sing ora pantes lho sakmene kae mati pantes kabeh sing urung pantes karek aku tok iki nek kabeh ya ape mati sampean ya ape mati kula ya ape mati mbah sapa sing bisik wis sing ora cetha mungkin kalau kali sampean matine dhisik sampean utawa ya dhisik kula padha ra roe cuman nek didelok praupane kaya-kaya dhisik sampean kula ngalah mohon mulane ora kok sing penting ora kok mikir kapan mati ini ora penting tapi kula sampean sok mati dipanggil Allah dengan panggilan terindah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati niki wayahe kita godak ten gene sasi Ramadan ngaten Bapak jam 12 luweh kata sing kula aturna muga-muga wonten manfaate jenengan aja buyar sik ngenteni dungane pangapunten ingkang agung Moga kita sami ndonga sesarengan Bapak Ibu Guru, Ustaz Ustazahe yang ngajar tentang mriki muga-muga dipun paringi kekuatan dohir batin, kelenjingan sedaya muga-muga menangi Ramadan.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 رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمه منك ومغفره ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الاحسان يا محول الاحوال حول الاحوال الى احسن الاحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مفتاح يا مفضل اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صله مباركه وتفرقنا من بعد وحمده تفرقا معصوما اللهم اجعل هذه المدرسة معمورة معيبتك الصالحين ومعمورة معيبتك المؤمنين ومعمورة معيبتك المتقين ومعمورة معيبتك المخلصين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين